acabou de chegar aqui no, no Market, que é o mercado principal de rua que eles usam aqui no carro, na, ah, em Bomé. So that they eh, grind it and this one is now is taken to the factory to be to be granted okay. eh, the, the, the brick mpaka in inakuwa pieces mpaka inakuwa pieces the package tea leaves. Okay. So unajua tea leaves? Machani, tea leaves. Tea leaves. Eh, Are you taking tea? Tea in, uh, in Brazil? Yeah, we consume a lot of tea. Yeah, but it's different. Yeah. It's different from what plant? Yeah, I we have plants too, yeah. but uh, I don't know how how it's work in Brazil because I don't have so much contact. But I think the process maybe is similar. Yeah. But we have uh, our own farms of tea too. Okay. That. Is it tea? Like this? Tea. Yeah. yeah. Yeah. Okay. Yeah. They pass for a process to to become another kind of uh, product. Essa daqui é a produção que vocês viram lá fora, é o mesmo é o mesmo produto. Então eles coletam, deixam aqui, armazenam e mandam para as fábricas. Então esse daqui é o do é o segundo processo, porque o primeiro processo é a colheita, depois a separação do produto e depois a, a eles levam para as fábricas para processar o, o chá para venda. Mas é um é um espaço bem grande que eles têm com com muito com muito produto que eles revendem e repassam para as fábricas.